Если честно, можно даже не пытаться держать дистанцию Если честно, между нами еще минут 15 максимум Станет тесно, слишком тесно в этой комнате огромной Я забуду забыть, ты забудешь запомнить И кто-то не я дотронется до души Снова не про меня и мне напиши В чем тебя обвинять, у каждого своя жизнь И кто-то, но не ты нальют еще Я попробую разлить тебе за его счет Кроме сесть в машину и уехать без оглядки Мне пора себе внушить, что ты и без меня в порядке Туда из-за тебя не спать пошиба, если честно Ты такой же, как все, с кем мне рядом не место И кто-то не неядно тронется до души